Con esta concentración que facemos hoxe sendo o día onde presentamos as alegacións contra os expedentes sancionadores que por parte da delegación do goberno en Galiza abriuse contra a CIGA, contra 20 persoas da CIGA, por eh, participar e convocar as concentracións que durante o 23 e 28 de abril convocamos para eh, reclamar eh, protección á clase traballadora galega naqueles meses da pandemia naqueles meses onde a falla de medidas de seguridade eh, poñía en risco a saúde dos traballadores e das traballadoras, onde as medidas sociais e económicas aprobadas polo goberno español e polo goberno galego eran, como estamos a ver, eh, o antecedente eh, de políticas erráticas e injustas e queremos denunciar como se ten utilizado o estado de alarma como un auténtico estado de excepción, como se utiliza a lei Mordaza, que no canto de estar derogada aplícase duramente, como estamos a ver, con estes expedientes sancionadores, a, o dereito fundamental a concentrarse, a reunirse e os dereitos e liberdades públicas non estaban suspendidas, por lo tanto, parecenos que é unha aberración, entendemos que preténdese intimidar ante o que é evidente que é a crise social e económica que temos en Galiza e, por lo tanto, a mobilización social que poda haber en torno a, a precisamente a resposta a esa situación e a reclamación de políticas eh, alternativas que protexan a clase traballadora, protexan o emprego e eh, garantan a protección social.